時は戦国末期日の本全てを焼いた戦火はいまだに勢いに衰えず山深い芦名の国にも燃え広がっていた。 すらなくしたかああ共に来るか飢えた狼そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった忍びの掟は忘れまいな。 親の次に大事なものお前の心に刻むがよいあれが今日からお前の主だ命を賭して守るたとえ奪われるとも必ず取り戻すのだよいなら狼よ 年の国取りから24年。芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。 忍びよ目覚めてくださいあなたの主のために とそこにおるあの忍び特に稼いなどしておりませんが構わぬのでしょうか大事ない刀もなく気力すらない奴はもうただのふぬけよ月ぐらが 今宵も月に照らされておる巫女様はまた月明かりで書をお読みかのそうじゃなまだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃああ源一郎様も何かお考えがあるのだろうが 君櫓の扉はちゃんと閉まっておるか閉まっておるが壁の穴はそのままにしておるぞああそちらは心配いらぬだろう穴は崖際じゃ通えるものなどあるまいよ よく来てくれた久しいな狼をお迎えに参上いたしました我が主うむ表を上げよう さび丸そなたの刀だ我が忍びよ主従の約定に従い命をとし我に仕えよ 狼よ傷を負っておるようだなそうだそなたにこれを託そう薬水のひょうたんだこれで傷を癒してくれさてそなたの体その後大事はないかその後とはあの世のこと覚えておらぬのか はい、うん、いや司祭は後にしよう今はこのシ名の城を脱さねばならぬ行為堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある一心様よりそう聞いたことがあるまずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい見つけたらそうだな足の羽笛で合図をくれるか ほら昔聞かせてくれたであろうこうピーッとなその音を頼りにそなたのもとへ行こう この橋の下堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろあそこも見張りせよとの仰せじゃとうんなんとも限界なことじゃ戦が近いのかもしれんのう 狼をよく見つけてくれたさあ参ろう御意血の定めから逃れることしかできぬとはなこの城を出ていずこへ参ろうか。 まずはアシナの国を離れるかあるいはどこかに身を隠すかそなたはどう思う御意のままに御意かそなたは変わらぬなはいや懐かしいと思うてなさあ参ろう 久しいな巫女よ叔父上の墓前以来か源一郎殿私はすまぬ お任せを邪魔立てするか巫女の忍びを。 真剣一郎 忍びとてこの程度か巫女はもらっていくぞ 覚めたようじゃなどうやらまだ死の定めではないと見える ぶれた狼といったところか言えぬそれが忍びじゃなわしは仏を掘らなきゃならんお前さんはお前さんで好きにしな何故俺はここにいるただ拾ったのよ屍かどうかもわからぬものを 野良犬に食わせてやることもあるまいどれほど俺は眠っていたお前さんを拾ってから随分経つぞそうかじゃが主の主はまだ生きておるぞアシナの城で囚われとなっているだが すぐにもその血を利用されちまうだろうお前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃこの左腕俺に何をしたそいつは忍び義手石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうって 仏を掘るには無用でなお前さんにくれてやる忍び騎手そいつはただ失った腕を補うもんじゃない任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい任務だとそうかこのからくり察 <laughs> しがいいな 任務を持ってきたら忍び義手に仕込んでやるそうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ喋、うん、 <laughs> りすぎたな行きな巫女様の血が利用されるとはどういうことだわしも詳しいことなど知らん だな流そう呼ばれる特別な血があるという主の主はそれを持っておるそれゆえ巫女様は付け狙われるお前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。 そこもと名はうん、うん、名乗られぬかだが腕ある忍びとお見受けした忍びの技ならばあるいは、うん、そこもとよぜひそれがしと立ち会ってもらおう な。そこもとの立ち筋見事なものであったそれがしをかように従前に殺した者そうはおらぬお主は何だ死なずあるいは虫つきと呼ぶ者もおるな死ねぬので ただここにおるのだそこもとはこのような荒れ寺で何よふん随分と眉間にしわが寄っておるそこもとよそれがしを使い刀の修練をせぬかお主の使命を果たすために死ねぬ体ゆえ 行くたびでも切られてやれるぞどうじゃ承知したよしではやろう刀を振らば気も紛れるというもの力ば参る この場参る。 ば参る。 底本との修練だがそろそろよりとの戦いに即したものも試してはどうかそれがしも殺す気でかかろう底本の修練としてもその方が好ましかろうどうしたなぜそこまで半分は 退屈しのぎもう半分はそうじゃなそこもとの眉間のしわを取ってやりたいのよさあ良いからやるぞでは行くぞ承知 まだまだ 社には行き場を失った者が集うようだ俺現にそれがしもここにおる、うん、だからかのそこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよこの社には現にだがそこ また来るがいいもとの技の試しいくらでも請け負うぞまことに 息を吹き返したのですね流因の力この目でしかと見ることになるとは何者だエマと言います猿お方に仕えるクス氏です猿お方とはすみませぬが主の命にて明かせませんただあなたを助けよと そう仰せつかっています、うん、信用しろとは言いませんですが私は主の命を果たさねばならぬのですあなたが持っている薬水のひょうたんそれはもともと私が作り上げたものです薬師として助けとなりましょう 一つ頼みがありますなんだ少し顔を見せてください何うん白いあざこれは生まれつきですかいやならば留飲を受けた者に現れるということかあるいは兆しか うんもう良いかああ十分です無礼をしましたすみませぬ白いあざはならばある、うん、このひょうたんお主が作ったというのかはい元は九郎様のために あなたが譲り受けていたのですね気づいているかもしれませんがこのひょうたんの薬水はおのずと湧き出します尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう薬師としての助けとは氷炭の種をお持ちください種だとはい薬水は氷炭の種より湧き出します 新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう手に入れたら持ってきてください分かった死体はまだ分かりませんがあなたの体は世の断りから外れているようです返事あれば私のところへ来てください分かった 死体はまだ穴へではまた